التحقيق بجريمة المرفأ صار له أكثر من ست أسابيع معلق بانتظار قرار من محكمة التمييز لتبت بطلب الرد الخامس يلي تقدموا فيه علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد المحقق العدلي طارق بيطار ولكن المحكمة منا قادرة اليوم تصدر قرارها لأنه زعيتر وخليل كمان قدموا طلب رد ضد اثنين من قضاتها بالتالي نحن اليوم ناطرين قرارين من محكمة التمييز لحتى يقدر يرجع التحقيق هيدي المرة الخامسة اللي بتم فيها تعليق التحقيق نتيجة هستيريا الدعاوى اللي عم بتقدموا فيها الوزراء المدعى عليهم لمجرد انه بطار ادعى عليهم، وهن عم يتحججوا انه القضاء ما عنده صلاحية يحقق معهم سندا لل 270 و 71 من الدستور. هيدي المعركة اليوم حول تفسير الدستور هي بصلب أزمة العلاقة بين القضاء والسياسة بلبنان يلي عم تحاول تعمله القوى الحاكمة إنها تحول المشكلة من مشكلة حصانات وإفلات من العقاب إلى مشكلة حول أداء القاضي بطار Café.